И здравствуйте, дорогие подписчики, с вами снова Че Гевара. Спасибо вам за подписки, за лайкосики, за то, что вы меня поддерживаете. Особая благодарность тем, кто от меня не отписывается, помогает в продвижении канала. Так что, кому интересен мой контент, могу сказать, повториться вернее, то, что ссылочка на донат в описании. А теперь погнали. И еще хотел вам сказать, кому интересно со мной поиграть, кидайте приглашение в друзья в игре. Буду добавлять всех, как бы поиграем. Кому заняться нечем и хочет, короче, быстро умереть, давайте ко мне в друзья. Буду очень рад. Куда угодно, плевать. Давайте попробуем. Сдохни, не сдохни, плевать. скором времени к нам танцлеру подлетят или подбегут. Сноуборд. Второй рядом со мной Вадим. Я третий. Еще да. Минус один. Еще один где-то бегает. Будь аккуратен. Вот и умничка Ирина. Еще одна будет только лучше. Ну, мы в зоне хотя бы. Ну, рядом. Так что к нам, наверное, еще подтянутся какие-то говнюки. Я просто смотрю, может, что подобное найду. Ты что, снайпер? А у меня враг есть. Наверху? Я не знаю, кто у меня. То ли бот, то ли долбоёб. Вон он бегает. Нам тут с рыжкой бегаем. Ну, я машину вижу и мотоцикл. Пусковой центр. Ну, ну что, крепко отлянемся. Да, это было круто. Mm-hmm. Давай помчали ко второму. Я мы ну, едем уже. Давай, живи ты там. бип-бип. А, ну, ладно, логик. Где-то. Сверху. Похоже. Да, снап. Третий броню. Точнее, нет уже снайпера. Не, ну, кстати, не снайпер.

Где снайпер? Там третий, там чел с третьей броней еще валяется вроде. Он живой или труп уже без понятия. Вон там наверху. Или он уже упал. Короче, короче, это баш башня. Посмотри. Посмотри. Пошли взглянем. Если что, бронепластину дам. Ну, хотя бы одну. Так где его труп-то валяться должен. Что, кто-то спрыгнул? Где-то должен быть какой то труп. Ну, глянь. Тут, тут, тут, тут. Да, да. Ящик тут никто нигде не видит. Никакой, да? А я снайпер. Я снайпера подбил сверху. А я я же сверху. Да. Походу вышел. Просто когда выходишь, ты вместе с лутом пропадаешь. И тел не зашли твои там. Шаг, левый мне бошка как зарядит. А Ирина профи в своем деле. Ну да, потому что бывало. Ух, смотрите, еще одна снайперка. Кайф. Смотри, а, и выходи в, в соло. А он в сторону всех. Горы никого не вижу. Кроме тебя. тебя. Ну, это да, само собой. Махрина, ну, наверное, наверное, крысы, крысы, крысы будут, будут ждать зону. зону. Крысятина гребаная. С одной такой крысой дружил. А Иринка там находит врагов где-то. Живи там. Эко... Да уж. Выполнил кве квест на это на эту э СКС? Угу. Вертуха нам жопа. Да, да вон, вон он стоит. стоит. Вижу ее отсюда. Улетает. О, в одного попал. Такого дальнего расстояния. И еще попал. Эх, Эх далеко, далеко. далеко. Эх, жалко это вставляли, так пропадали побыли. О, пошли наши пушки, пушки возьмем, там же дроп валяется. Могу тебе отказ 117 в таком случае отдать. Или дать свою сборку. Сбивай и лекайся. Лик, лик, себе я показал. Лик, только. А, ты заметил, да? Угу. Так, смотрите другого лучше тогда. Ну, я не вижу. Могу дать менее подвиженную АК-4, окашку. А, М4. Или АК. Или АК. Могу, могу что-то для этого дать. Вон, вон. Да Иришка справится. Ну, давай. Где ты представил, что мне тут... Еб... Ну ты божественный. Ты круто валяется. Так. Э. А у меня опять пропало свое снаряжение. Хотя там всего было три. Да, что такое? Вот это то, что ни хренично не взял. Эх, так обидно. Что же. Кто-то вы вы этот дом бегает. Все, минус один. В дом зайдите, в дом зайдите, в дом зайдите. Help, help, help, help, help. Help, help, help, help. Ирина, помоги. Э, э, Иришка. тут пожалуйста, помоги. Иришка. Иринка, давай. Благодарю. Там, там, стреляют. Ну что, установлюсь? На горе, да, у нас? Сейчас заликусь по полной. Или кто-то. Я подтверждаю на равненько. На ось. У горы, да? Нет. А, а, с этой молнией ебаной. Дональд. Сука, откуда? Откуда? Откуда? откуда? Кто? Кто, блядь? Куда? Как это? А вверху! Он наверху на этой башне. Он на башне. Он на башне на той электричестве. Или там с электром. Бать. Вот Вот, ребята, такие вот игрушки, про игрушки. Так что хочу обратиться к подписчикам, к тем подписчикам, которые отписываются, пожалуйста, не отписывайтесь, вам это ничего не даст. Ну, как бы, если вы не хотите, чтобы вам приходили оповещения, просто их, ну, отключить. Ну, на этом спасибо и всем до свидания. Пока-пока-пока.